जय हिंद दोस्तों श्री हरिवंश राय रचित मृशाला के कविता पाठ के क्रम में आप लोगों ने अभी तक 45 रुबाइयाँ सुनी है अभी शुरू करते हैं रुबाई नंबर 46 से लगभग पंद्रह रुपया तो सुनिए दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कह कर है पीने वाला ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख थैली पर प्याला कहो ठिकाना मिलता जग में भलाय भागे काफिर को शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला पथिक बना मैं घूम रहा हूँ सभी जगह मिलती हाला सभी जगह मिल जाता शाकी सभी जगह मिलता प्याला मुझे ठहरने का है मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता मिले न मंदिर मिले न मस्जिद मिले न मंदिर मिले न मस्जिद मिल जाती है मधुशाला मिल जाती है मधुशाला सजे न मस्जिद और न महाजी कहता है अल्लाह ताला सज धज कर शाकी आता सज धज कर पर शाकी आता बन ठन कर पीने वाला शेख कहा तुलना सकती शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद के मदी राले शेख चिर विधवा है मस्जिद तेरी चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला सदा सुहागिन मधुशाला बजी नफीशे और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला गाजगिरी पर ध्यान शुरा में मग्न रहा पीने वाला शेख बुरा मत मानो इसकी साफ कहूँ तो मस्जिद को साफ कहूँ तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला ध्यान लगाना मधुशाला मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला एक मगर उनका मदिरा ले एक मगर उनकी हाला दोनों रहते जब तक मस्जिद मंदिर में जाते बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला मेल कराती मधुशाला मेल कराती मधुशाला कोई भी हो शेख नवाजी या पंडित जपता माला बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रख दे वाला एक बार बस मरुशाला के आगे से हो कर निकले देखूं कैसे धाम लेती कैसे देखो थाम न लेती दामन उसका मधुशाला देखो कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला दामन उसका मधुशाला और रसो भी स्वाद तभी तक दूर अब जभी तक है हाला इतना ले शब पात जब तक आगे आता है प्याला कर ले पूजा से पुजारी तब तक मस्जिद मंदिर में घूंघट का पट खोल न जब तक घूंघट का पट खोल जब तक झोंक रही है मधुशाला झोंक रही है मधुशाला आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर जहाँ अभी है मंदिर मस्जिद जहाँ अभी है मंदिर मस्जिद वहाँ बनेगी मधुशाला वहाँ बनेगी मधुशाला यज्ञ अग्निशीध धधक रही है मधु की भट्टी की ज्वाला ऋषि शाह ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला मुनि कन्यासी मधुघटले कीर्ति साकी बालाएं कीर्ति फिरती साकी बालाएं किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला सोम सुरापुर खे पीते थे हम कहते उसको हाला द्रोण कलश जिसकी कहते थे आज वही मधुघट आला वेद निहित्य रस्म न छोड़ो वेदों के ठेकेदारों युग युग से है पूजती आई युग युग से है पूजती आई नई नहीं है मधुशाला नई नहीं है मधुशाला नई नहीं है मधुशाला वही वारुणी जो थी सागर मत कर निकली अब हाला ऐसा की संतान जगत में रंबा की संतान जगत में कहलाती साकी वाला देव जी से ले आए संत महंत बिठा देंगे संत महंत मिटा देंगे किसमें कितना दम खम इसको किसमें इत कितना दम खम इसको खूब समझती मधुशाला खूब समझती मधुशाला आज से जीवन बना लो प्रेयसी अपने अधरों का प्याला भर लो भर लो भर लो इसमें यौवन मधुरस की हाला और लगा मेरे ओठों से भूल हटाना तुम लाओ भूल हटाना तुम जाओ अथक बनो मैं पीने वाला अथक बनो मैं पीने वाला खुले प्रणय की मधुशाला खुले प्रणय की मधुशाला खुले प्रणय की मधुशाला सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन क्या प्याला छलक रही है जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला मैं ही शाकी बनता मैं ही पीने वाला बनता हूँ जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम जहाँ कहीं बिल बैठे हम तुम वहीं हो गई मधुशाला वहीं हो गई मधुशाला दो दिन ही मधु मुझे पिला कर उब उठी साकी वाला भर कर जब इसको देती है वह मेरे आगे प्याला भर कर अब खिसका देती है वह मेरे आगे प्याला नाजो दादाओं से अब हाय पिलाना दूर हुआ अब तो कर देती है केवल अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला फर्ज अदाई मधुशाला छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला आगे के ही शाह अर्थ जगत में कहलाया जाने वाला स्वागत के हो साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला बंद लगी हो ने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला आज की रुबाइयों का पाठ यहीं समाप्त होता है आगे के वीडियो में इससे आगे का श्रवण करेंगे धन्यवाद